Doncs avui tenim una sessió sobre ciberseguretat eh, per poder eh, doncs, afrontar aquest eh, mes, que és el mes d'octubre, en què serà el mes de la ciberseguretat. Avui ens parlarà en Tomàs. En Tomàs Moré és el responsable del programa d'Internet Segura. Eh, benvingut, Tomàs. Hola, <clears throat> molt bon dia. Doncs intentaré compartir la presentació. La nostra campanya estem pensant que ens hem d'adreçar a persones que no saben de tecnologia. Hem de protegir-nos del programa maliciós i ho hem de fer amb eines eficaces. És molt important per al negoci escoltar què diu la xarxa de nosaltres. Reaccionar malament a una situació doncs, que algú parla malament de nosaltres pot ser també un problema important per nosaltres. El tercer, jo crec que aquest s'entén molt bé, eh, els temes dels de, ensurts els problemes que poden sorgir a partir de perdre un mòbil, de tenir un mòbil doncs, no blocat, clarament, el que dèiem de les còpies de seguretat, però sobretot el fet de tenir o construir plans d'emergència i esdeveniments de ciberseguretat per si algú vol aprendre més. Doncs eh, convocatòries de webinars, de coses que fem nosaltres, com esdeveniments que fan altra gent. Avalua't com un tema d'orientació inicial, la guia d'empresa, que jo crec que ara hi puc dedicar un momentet, mm, que creiem que és molt interessant per gent que no coneix res de ciberseguretat, els microcursos per dir-los com gestionar-los perquè puguin conèixer de cada àmbit que us he presentat alguna experiència ràpida feta al mòbil, directament en el mòbil, i eh, els webinars que nosaltres donem amb professionals, però que d'una tota manera també hi podeu participar hi ha, hi ha un índex en una presentació i a cada dos pàgines de la guia trobareu l'àmbit concret que he comentat abans, unes bones pràctiques per fer en aquell àmbit i com implementar-ho.